siempre está presente apoyando a los guerreros del Santa Laguna. este la Revolución y es patrocinador oficial y oficial de los guerreros.